maji juu ya ardhi ambayo tunaita surface water, kiwango chake kinaendelea kupungua kadri siku zinavyokwenda, na hii imechangiwa na, na kwa kiasi fulani na shughuli za kibinadamu, lakini pia haya mabadiliko ya kwa kiasi kikubwa. Nchi nyingi ukienda kama India, Pakistan wameathirika sana na matumizi ambayo yamekuwa ni mengi zaidi ya maji chini ya ardhi bila kufanya tathmini kwa upande wake makamu mkuu wa chuo amesema uchimbaji wa visima virefu ni moja ya sababu kubwa zinazosababisha athari za uchafuzi wa vyanzo vingine vya maji ikiwemo mito na mabwawa. Lazima utaalamu utumike kiasi kwamba utakapochimba maji kutoka chini usije ukaathiri sasa maji mengine ambayo yapo. Kwa hiyo vinaenda pamoja. Unaposema sehemu pale maji yapo ya chini, lazima uangalie uchimbaji wake utaathiri vipi ile mito na maji mengine na maji mengine wiki inayopita, vinaenda pamoja eh, unapochimba usije ukaathiri tena upatikanaji wa maji mengine. Kwa hiyo utafiti unaenda pamoja, lakini mradi huu unaangalia sehemu zipi kuna maji mengi chini uweze kuyatoboa yaweze kutumika kwa matumizi salama, lakini vile vile kwenye kilimo kupunguza maskini. Kutoka Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV. Majina 97 ya watu wanaosadiki